だけは言えるわ私彼氏と別れそうなんだよねって相談してくる女は一番信用ならんからな結局のところ彼氏に寂しい思いさせられてそうやって言ってるだけで結局彼氏大好きやからまあ、2回以上関係を持ってて、その好きだよって言ってるとしたら、まあ、カッコがあると思うんですよ。1つ目のカッコは、お前の体が好きだよ。2つ目のカッコは、お前、誰にも抱かれないよって、ただの縛り。つまり、 他にも男いるから飛んでくよみたいな感じでいたらいい。ね、なんで距離置いちゃうの私家族とかさ、そういう距離の置き方で仲良くなったみたいなパターンは聞いたことあるけどさ、その恋人と距離を置いて良くなったパターン全然聞いたことないんだけど。なんかもうぶつかり稽古した方がいいんじゃね もう直接話して、傷ついてもいいから告白したいで告白するやつってめっちゃガキ映が、普通に。で、私、大人になって思うのが、この年になって、あの、俺、告ったことないからみたいな。なんか、それで誇り持ったやつ普通にダセえなと思って今めっちゃ告白してんじゃん。うん。ねやばい。ね、リップつきすぎた。取って。 もなんかさ、彼氏に頭ポンポンされるとかさ、もう何でもしてくれって感じだけどさ、普通に彼氏じゃないやつに頭ポンポンされたらさ、マジで、え、頭ポンポンより鼻ほじられる方が好きなんですけどって嘘ついちゃう。 <laughs> やっぱ花火大会って好きな人と行くと青春みたいな、あるじゃん。私もね、一度はしてみたいなって思いをしたことないし。けど、汗だくギトギとべちゃべちゃな自分を好きな人見られたくもないし、なんか、浴衣って最初着た時テンション上がるけど、後から崩れてきたらめちゃいる まあ、髪型がダサいとかさ服がダサいとかさ、まあ、性の相性が悪いとかいう人って多分その今まで出会った人の影響がそんな良くなかったんだなって思って、変えれるのは自分。つまり、自分がプロデュースしてこみたいな。まあ、いつもマックばっか食べてたら飽きるとか、まあ、たまに食べるマックが美味しいとか、まあ、お寿司食べたいなとか、まあ、いろいろなるよな、そりゃな。じゃあ出すか。イオンのフードコートの女になるか。メスマツキを出すと、 自分の日常に溶け込んで一緒に溶け込んでくれた瞬間が一番幸せなんですよほんとくだらん話でもう何か笑ってるとかもう横になって一緒になってるだけで幸せとか日常を溶け込む瞬間が女は幸せなんですよさあ松木里奈さん初めての長崎ちゃんぽんいただきますうん 優しい